Hola, Bob, chócalas. Olvídalo, lo haré yo mismo. ¡Puedo hacerlo! ¡No! ¡Puedo hacerlo! ¡No! ¡A la puta madre! ¡Te voy a chocar la cara! Eh, ¡Sí! Tranquilo, Bob. Estás en buenas manos. Oye, amigo, ¿no eres el detrás? Eh, amigo, eres genial. <laughs> ¿Lo crees? Es que se me salieron las tetas, ¿sabes? ¡Sí! ¿Qué hay? <laughs> y luego dijo, oh, hola muchachos, ¿cómo están? <laughs> Pareces muy concedido. Ah, ah eh, es un placer para mí estar aquí. ¡Cágate, Brian! ¡Sí, púdrate! <laughs> ¡Puta madre, Brian! Beauty, ¿qué, haces aquí? ¿No se supone que ibas a pasar San Valentín con Ken? Cry nota las flores y la señala. ¿Son ¿Para quién? Son hermosas. Las amo. Ah, eh, no, eh, no. Son para ti. Craig quedó anonadado. Beauty, ¿qué intentas decir? Ah, quiero, quiero decirte que en, realidad me has gustado todo el tiempo y... ¿Pero y qué? Yo creo que siento algo más que solo gustarme y... ¿Y eso no está sal? Digo, mal. Ah, creo que te amo. ¿Terminaste? <laughs> Beauty, soy más difícil de lo que crees, pero creo que no importa. Terminé con Ken. Y se quedó viendo al piso moviendo sus pulgares. ¿Y por qué le terminaste? Eran tan felices juntos. Bueno, parecía ser así y regresó a ver a Cry. Lo miró a los ojos. Terminé con ella por ti. Es decir, con él. Pewdie, ¿por qué no te me confesaste antes? Me mantuviste esperando. <laughs> Amigos. Lo siento. Ah, ¿y Cry? ¿Qué quieres? Pewdie se acercó más y más al oído de Cry. Cry, ¿quieres ser mi Valentín? Susúrramelo. Cry, ¿quieres ser mi Valentín? ¡Ni vergas! ¿Qué? Entra en este edificio, está la mejor arma del juego. ¿Qué? ¿Aquí? Oh. ¿Me engañaste? ¿Quién? ¿Cómo pudiste? Confié en ti. Haz algo al respecto. Ah, ok, de acuerdo, no me pegues, lo intentaré, intentaré sacarte. Oh, oh, con que la mejor arma del juego, ¿eh? ¡La mejor arma del juego! Ahora entiendo. No, no puedo soltarte, lo siento. Ven aquí, suéltame. Ven aquí, suéltame. ¡Que vengas! Ok, fresco, fresco, fresco. Estoy fresco, estoy fresco, ¿ya? No puedo hacer nada, creo que ya te quedaste para siempre. ¡Puta! ¡Maldito! Atención, servidor, <gasps> encontré a alguien que debieran haber matado dentro de la ciudad. Así que si ven en el mapa, de acuerdo... ¡Te lo mereces, puta madre! Espero que hayan disfrutado de este video. Muchas gracias a Coyote Animation por hacerlo. Haz clic aquí para ver su canal y suscríbete. Y si quieres ver más animaciones, pues haz clic aquí. Eso es todo. Nos vemos, hermanos.